Марикас, легендарный бот ТВ-99. Думаю, вам подходит название моего канала. Сегодня вам порядочку сегодня. Вы можете ссылочку в описании зайти, там будет мой стрим. Стрим будет 19.50, то есть у вечере. В 19.50 по, по украинскому, то есть по Украине. Буду в 19.50 мой стрим. Мы там будем играть подписчикам. Я был Дос Пиари. Ребята, только приглашайте своих друзей. И прямо сейчас делитесь видно друзьям, чтобы они видели мой ролик и видели мой стрим. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик. Но я вам желаю, ребята, всего наикращего. Заварите себе чайку, возьмите э, печеньку или вафельку и сидите приятного просмотра, смотрите. Ребята, надеюсь, вы себе уже заварили чаечку, уже взяли печенюшку, вафельку, и надеюсь, вы сейчас кушаете ее. И смотрите, и наслаждайтесь, наслаждайтесь моей игрой. Но сегодня я постараюсь, я хочу взять, поднять нашу тару на 10 ранг, чтобы зарубить э, от этих красных старпоинтов, чтобы открыть мега ящик на своем аккаунте. Думаю, классная идея, очень классная. И мы сейчас первую катку без проблем затащили, без проблем просто взяли, зашли, забили. Это хорошо, ребята. Сейчас, ребята, хочу вам сказать. Самое главное, ребята, поставьте лайк, подпишитесь, на колокольчик нажмите и все. Комментарий напишите. Вот это самое главное, что вам нужно сделать. Так, погнали дальше, я буду пробовать. Затар, ну, ты затар буде сложно играть Бо тут такі дальники грає. Ну, у мене дальник такий, такий простенький, якби воно була ще пасівка, то це би було круто, во-во-во, як би круто було. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ребята, ай-яй-яй, гола нету, гола нету, гола нету. Д-д-д, уже одна минута. Одна минутка остается у нас. Одна минута у нас остается. Мы их зажимаем. Так, теперь можно выходить сейчас на бой и решать все дела. Решать все дела. Думаю... Ай-яй-яй, как... Бляха, муха, Сейчас вернусь к вам, когда затащу катку. Сейчас. Постараемся себе забить еще одного гола. Если мы, не забьем... Сейчас, сейчас я все, все на паузу ставлю. Ребята, надеюсь, я, ну, я, ребята, я проиграл очень плохо. Сейчас мы просто выйдем, зарубляем несколько кубков и... Ай-яй-яй, ран, ран, надо, нам надо, десятый ран, десятый ран поднять. Погнали и попробуем сыграть вот такую катку. Тут будет дуже сложно играть за Тару. Тут надо играть за Бо. Сегодня выйдет еще один ролик вечере, только он выйдет трохи... У, выйдет 18, 50, 18, тоже 50. Стрим 18, не, стрим будет 19.50, а от а, ролик будет 18.50 тоже. Ребята, не забывайте, ребята, ставьте лайк, и, або ставьте себе колокольчик, чтобы, за, чтобы не пропустить мой стрим, чтобы не пропустить мой ролик, чтобы знать, когда выйдет ролик и знать, когда все будет. Ребята, я стараюсь сейчас свою тактику держать в руках, потому что тактика очень сложная. Чтобы Затару играть, нужно еще уметь, я знаю, как играть Затару. Я тут чуть-чуть умею за ее играть. Я знаю несколько так тактиков. Сейчас мы постараемся как-то быстренько взять. Опа! Как раз хорошенько взяли. Катка просто идет. Просто бомбическая вышла катка. Ребята, СД соло я затащил. Можно считать, что я мастер. Бэт. Ну, не такой хороший мастер. <laughs> Все, ребята, надеюсь, вы ча э, свой чаек выпили и печенюшку съели. Теперь э, можете лягать на кровать, на кроватку свою любимую и отдыхать, смотреть мой ролик до конца, ребята. Я желаю вам всего хорошего. И мы сейчас заходим. Какую катку? А мы забыли. А ничего страшного. Я вернусь. Я прямо сейчас вам захожу в катку. Вот, кто-то меня очень долго загружал, я не понимаю, пожает. Только что я зашел. Где-то здесь 10... Почему-то я програю, ребята. Почему я програю? Нет, ребята, я не смогу так. Нужно держать себя в руках лайк я тащил. Попробуем взять, давайте. Ну, не-не-не, так не выйдет, так не выйдет. Я мою кого взять? О, вот у нас есть тик, давайте мы его возьмем. Надеюсь, бабла хватит. Опа, как раз шестой ран. И давайте прямо сейчас мы нажмем на лайк, и я заточу катку за тика. Но за тика, знаете, за него очень сложно тут играть. Тут его с притыка очень легко убить. Вот, например, сейчас будешь на меня все идти. Ну, наверное, идти на меня все не будут идти. А я думаю, сейчас я сам разбираюсь со своими делами. Опс. Да почему мне это, это метеорит меня сбывает, ребята, не понимаю. Еще одна катка, ребята, еще одна катка. Дело не пойдет, нужно затащить. Хотя бы поднять какой-то ранг. Какой-то хотя бы. Да давай как-то валил этот. А почему и как? Ай, ребята, ребята. Ну кого мне еще брать? Давайте Биби возьмем. Не Биби очень сложно будет. Кого нам поднять, я не знаю, даже не знаю, кого поднять. Кого взять, кого взять, кого взять, ребята? Кого взять? Подождите, давайте, давайте посмотрим на мой шанс. Ну, шанс не такой хороший. Наверное, ну, хороший, ребята. Кого купить? Вот это краще. Или вот это купить краще. Думаю, вы хочете мега ящик, но как его зарубить, я не знаю. Как его... Нет, ребята, так и так же быть, купляем вот этот ящик. Погнали! Прямо сейчас, ребята, лайк царский. Подписка оформляется серенькой. Колокольчик серенький. Комментарий будет блестеть просто на весь экран. И нажимаем поделиться. Инстаграм, Вайбер, Фейсбук, что-нибудь отправляем своим друзьям. Я открываю этот big box. Жми и жми. Давайте, ребята. Прямо сейчас. Удивите меня, разработчики. Пожалуйста. 65 гем, 65 нита. И последний сейчас будет такс. Ну, ребята, а, на жаль, нам ничего не выпало, не выпало, ребята. Не, ребята, не переживайте, все нормально. У нас как раз, как раз, ребята, все нормально. Сейчас я вернусь. Думаю, сейчас я просто покатаю катки, ребята, просто катаем катки. Так, ребята, давайте покатаем несколько каток, ребята, и будем заканчивать ролик. Еще вот эта катка и еще несколько каток мы тоже попробуем. Все будет вторая. Давайте еще две катки. Это будет вторая катка сейчас. Так, а ну давайте попробуем кого-то взять на чукатку. Давайте попробуем на чукаточку. М-м, кого взять, конечно. Я не знаю, кого взять. Погнали за захват Попробуем за Дина. Думаю, за Дина Майка будет не так плохо. Можно попробовать сейчас взять катку. Давайте попробуем сейчас затащить. Так, погнали. Команда у нас такая чуть-чуть плохая для меня, кажется. Но ну, тут Тухис будет погано играть, потому что... Что, бляха... Крысы нереально. Ну все. Все я сказал, решает я. Дело кто решает. Так как за него играть этого Динамайка сложного? Так играть сложно. Да как за него играть? Бляха. Тын-дын. Так как за него? Все, ребята, мы просрали катку. Мы зря ее просрали. Это будет последняя катка сейчас, которую мы сейчас просрем просто через лаги. Лаги. Мне эти лаги задолбают, задолбают, ребята. Давай, давай. Да почему я так стрелял плохо? Ребята, я разучился играть. За Дина. Я когда-то играл хорошо за него. Но ну, сейчас как-то за него плохо играю, ребята. Давайте, давайте, убить, убить, убить, убить! Да, да, просто бомбически, бомбически. Мы эту катку не просрем, надеюсь. Как меня злит, как меня это просто бомбит, бомбит, бомбит, бомбит. Беги, беги, беги, давайте, пацаны. Нет, нет. А, <laughs> Боже, ребята, мы проиграли. Вы были на канале Легендарный Бот ТВ-99. Всем приятного просмотра. Всем, всем, всем пока. Еще раз всем пока. Еще раз всем пока. А теперь пока.